me Alcatraz. me ti mi completo, fulla blanco aprieto, paribia está quieto, su palabra de viento, mata fue nacimiento, Nada mi rumbo de mento, puxa si me mes contento, presión y canela viento digi digi no está by full. Riba empty, no por drive-thru No Mi Satanás que mi side tour Mi ángel que me lego my vagina Si boti eet lagi assina Si minta teita kina labi Sunting tingani teiti mas gani kita Si mita don mona sali mira Sintina que top de mi energia Sempre tu un clon de algi pisa E é que sa tasina pero tasina Pensaba que bawame pero mentabo Mengo ta pasame pero mensano Por ata mi mes mes tinha é faio Pero com mi mes nunca com no Eta me llama yende me ta sinti o bela tende que no ta tá sirvi Semi automate trail mane jimbi Ma para 380 lachi de pinti Tigi tigi da vai full Riba empty, no po drive through, No Mi satanas ke pa mi side tour Mi angel ke mi legu my tour Oh O Único motivo que ela acabou se bater a pot Nem feita três linhas de mim bro. wembro era que era cami pero a ver me também stout Comi no porta peseta com deriva get low Tudo deriva get low Tu ana vi que é top Quer dar me piso ontem frames de mim mais pro Isso é assinada pero comi na que é keep up Cara é bem abaixo me tamira que tá mais clown Tendo pavão toma faia queira que botar melhor Também contento o me tombra cu que cara bota comi dá me só bastante ancha pa não dega se ame só descer e papai Eu lupo muita fiz Pouco susar pero para bater Timbiada assim de tipo, pa me queda quieto Só lo que assim, é me hace mete papel pa mim vamos by me. Minta beza tawari kuba snang, mano kere yung coinci Minta kere din kore trai wa snang, kima wame pa shomolis Nisi minta comedy wa snang, no mintu me koi coinki Si boke wo pape che konang, mano wasi marigu si Tanto baita men ko, a peseta lang cuenta, no hace con flow